vuelto a llover Me he vuelto a ver reflejado en un charco Buscándome, bajé del escenario volviendo a sentirme idiota Fumé un cigarro mirando la luna buscando alguna respuesta Salí de la cueva y vi el sol pero preferí las sombras Nocturnas rondas, heridas ondas, yo mis antípodas No quiero que me escuchen pero se van a la tercera No vine aquí a cantarte para sacarte una sonrisa El mundo ya está lleno de felices de mierda Que viven el momento y encima te lo cuentan Yo me guardo mis momentos dulces para mí los míos Escribo los jodidos, las escrituras desahogo Dejé parte de mí junto a un árbol en Venecia Fui dejando cachos míos por ahí desde que crecía No sé si por cuestión de ciencia o de demencia Pero si he de pedir algo siempre será paciencia, tía. Me ven, los veo y me hago el tonto. Voy flotando por el Índico. Sonríen, sonrío, sigo mi camino. Promesas fui entrar Adriático. Me buscan, los esquivo. Partido por el Atlántico. Ya no me abrigo si hace frío. No hay pingüinos en el Ártico, cada uno se tapa hasta donde le alcanza la copija. Nada es verdad y solo algunas cosas son mentira Antiguas sátiras en ruinas como Palmira Viejas pintadas de furia, revolución y claustrofobia Demasiado joven para estar cansado y aún así Demasiado viejo para romper algunos candados No voy a preguntarte qué haces aún por aquí Sé que te han traído los vientos suaves del pasado Aquellos días de ira de puñetazos en las puertas, aquellas letras tan obvias que hoy me avergüenzan, aquellas canciones de amor de las que me arrepiento, a medias, aquellas medias tintas, raps y cintas, épocas distintas, no somos tan distintos, seguimos instintos, yo cuido mis asuntos bailando en placas de hielo, sabes que hago lo que puedo para mantenerme en vuelo y para mantenerla feliz cuidando de este enfermo. los veo y me hago el tonto. Voy flotando por el Índico, sonríen, sonrío, sigo mi camino. Promesas para entrar Adriático, me buscan los esquivo. Partido por el Atlántico, ya no me abrigo si hace frío. No hay pingüinos en el Ártico,